Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan, yes po, nagbabalik na naman po. Hi, Ma'am Mina, hello. Hello po sa inyong lahat. Yes po, magandang magandang araw po. Ayan. Ay, okay. Si Ma'am Ashley. So, sa mga nag-aantay na kanilang, naka, sa mga nag-aantay po na kanilang uh, diploma, ayan po, um, birthday natin. So, ayan. <laughs> Ayan. So, ayan po ako si Miss Giselle. Uh, meron naman po tayong panibagong um, magandang balita aside from doon kanina sa pinakita po natin na ang ating um, uh, complete desktop set, no? Na 50KD k lang po siya. So, ngayon mapapansin ninyo, iba na naman po ang hawak ko. Kanina kong hawak ko is yung um, yung sa desktop, yung kinocompare natin kung gaano kaganda siya kasi 19 inches, no? And yung screen niya and also yung buo na. Yung buo na po yung um, bibitbitin nyo, nasa monitor na siya. Kaya mas madali po natin siyang um, ilagay. Kasi kung may mga spaces tayo na limited lang. So, yun po yung madadala natin. So, ngayon, iba na naman po ang ating um, uh, pag-uusapan. So, mapapansin ninyo, itong hawak ko ngayon sa ating um, DHL. Kakarating lang po talaga as in um, gusto ko po siyang buksan sa harapan po ninyo kasi, yan po, yung ating masisipag na mga estudyante po ay makakakuha na naman ng kanilang diploma. Ito, ilan lamang po sa mga batches natin. Kasi I'll be opening it. Ito, dito na lang. Easy to open. Stick. Sana sa susunod, um, isa po sa mga pangalan ninyo sa mga nanonood dyan, yung mabasa naman po natin. Okay? Ayan. So, sa mga students natin dyan, abangan nyo kung ma, ma abangan po ninyo kung mababanggit ko yung pangalan, no? Dahan-dahan lang natin. Dahan-dahan natin to kasi ilang buwan po nila to pinaghirapan. Okay. Then later, we'll discuss kung paano ba magkaroon ng diploma while working. Ano pa yung mga kailangan natin gawin. Tama ba? Ayan na. Andito na yung kanilang diploma. Oh my gosh. Okay. So, isa-isahin natin, of course. Kasi syempre, kailangan na yan ng sarili-sarili lang moment. Hi, Ma'am Daisy! Hello! Hello! Kumusta? Kumusta mo diha? <laughs> Kumusta diha mga Bisaya ng mga gwapa? Kumusta mo? All right, Ma'am Nilda, hello! Ma'am um, Nedeline, hello also. Okay. So, I would like to congratulate uh, Miss Los, Ma'am Lolicela Lascunia, Um, ito po yung inyong diploma. Yay! Congratulations! Hi, Ma'am Ann! O, oh, gwapa kayo mga Bisaya ba? <laughs> Tanan mang gwapa kaya. <laughs> hello, hello! Congratulations! And in behalf of ISSA, I would like to congratulate all of our students na nag-step uh, na nag-step out sa kanilang comfort zone, nag-step gusto mag-step up sa kanilang career, guys, kanina nag-step out sa comfort zone para makapag-step up sa kanilang mga career, alright? So, isa na po dyan, walang iba kundi si Ma'am Lolicel Lascunia. Ayan, congratulations po. Sana may virtual club tayo. <laughs> congratulations po, Ma'am Lolicel Las, um, Lascunia. Ito po, um, this is to certify that Lolicel um, Las Cuñas has been awarded the ATHE Level 4, um, Level 4 Diploma in Management in Health and Social Care. Ayan, including the achievements and certificate as detailed in the accompanying transcript. Okay? So, ito po ang kanyang um, diploma. Ayan, hi, Ma'am Ann. Uy, si Ma'am Andiani. Hello. Ayan, ito po ang kanyang diploma. Sana nakikita nyo? Ayan, naka-mirror lang tayo. Okay. So, ang kanyang diploma po, And for those who are asking, no, pwede ba siyang mama evaluate, pwede po ba siyang mapa-authenticate, pwede po ba siyang um, sa ibang bansa gamitin? Yes. So, ito po yung isa sa mga proof natin, dadahan-dahan ko lang po mga ma'am. Ayan. Ito po mapapansin ninyo, may mga seal po tayo dyan. Meron tayong um, Cert to certified to na true copy ng no, document siya ng authentication reference, apostille sa, sa UK, and dito sa Kuwait, ayan, United Kingdom, ito, ito, ito. Okay, nakikita niyo po yan. So, sa mga nagtatanong po kung yung diploma po ba ng caregiver natin ay ano po na attest po siya or um, kung totoo po ba siya, kung legit po ba tayo. Ayan, ito na po yung sagot po sa inyo, no? So, kung nakikita niyo po tong live na to sa screens ninyo, baka ito na po yung sign. Ito na po yung sign na tayo naman po ay magpa-enroll. At sana, sa susunod, nababasahin ko po mga diploma dito, ay pangalan niyo naman ang ating mababanggit. Okay. So, um, si Ma'am si Ma'am Loli Celas Cunha yung kanina. And thank you for the hearts. Hello. Hi, Ma'am Ems. So, karon <laughs> sa kan, bisaya na dahil ko, no? Amo ko na ako si Kuan. Hello, hello, Ma'am Janice and Insumo. Alright, hi Ma'am Ems Acedo, mahay. hello. Meron tayo, Mami Ann Taliedo. Congratulations to Mami Ann Taliedo. Um, ito po ang iyong diploma. Andito na po. So, congratulations. Eh, thank you naman sa nag-hearts. Sana all. <laughs> thank you so much. Maayong buntag, maayong buntag. Ayan. Congratulations, Ma'am May Ann Taliedo. Congratulations also to Ma'am Emelita Gonzaga, um, ATHE Level 4, Diploma in Management for Health and Social Care. Ay, Ma'am, eh, mag, sa'yo, ma, Ma'am Ann, Ma'am Ann Gallardo. Wait lang. May Ann Taliedo kasi ito. Isa niyo po ba ito, Ma'am? May Ann Taliedo, congratulations. Ito po. Parang nat- hindi pa ba natanggap na sa inyo, ma'am? Ma'am Emilita Acedo Gonzaga. Yan si Ma'am Ems. Congratulations! Andito na po ang inyong mga diploma. Saan si April? Meron pala dito, April. Kasi ngayon ko lang kasi nabasa. <laughs> ngayon ko po kasi alam. So, di ba nakita niyo naman dito natin binuksan? So, congratulations to Miss April Venzon. Sana na-inform ko pala siya, no? Kanina, manonood na si April Jingle Benson. Congratulations! Ayan, ito na yung iyong diploma. Sa, sa classmate ni April, no, pa-mention na ng patag. Tag niyo mga classmate. Yay! Congratulations, Ma'am MC. Ta, balikan natin, balikan natin. Ito na yung sa inyo. Thank congratulations. I'm so happy. Kasi nakata ko yung mga struggles ninyo sa pag-aaral ninyo. ba diba? Sobrang hirap yung pagsabayin yung pag-aaral, tapos pagtatrabaho dito. So, congratulations. Sana sa lahat ng nanonood dyan ay ma-inspire po kayo sa kanila na ngayon, finally, ng ilang ano, pag, pagtatrabaho, pag-aaral, mga assignments nila, ay hindi po sila sumuko sa ngayon. Andito na kanila mga diploma. Okay? So, congratulations, Ma'am Ems, Ma'am April. Okay. Sunod-sunod rin ko lang to ha. lang para hindi tayo maano. Ayan. Si kay Ma'am Lolisel, Lascu, uh, Ma'am Lolisel Lascunya, ito po ang inyong, um, ay, Lascunya ba? Ay, hindi, iba, iba, pata, iba pala to. Lolisel din. Ito po ang inyong um, credit. Ayan, yung sa nasabi natin na meron tayong transcript na yung ilan yung credits na matatanggap mo, kung, um, kung 120 ba or kung 60 ba ang matatanggap mo, okay? So, isa-isahin lang natin. Ito pa. Okay. So, next batch, basahin natin. Congratulations to Ma'am Analiza Nabual. Congratulations po sa inyo, Ma'am. Ayan, ito po ang inyong diploma. So, sa, si Ma'am Analiza, first batch ba to sila ng online? Di ko matandaan kasi medyo maraming Analiza. Pero, kung tama ako, congratulations sa inyo, Ma'am. Okay, kung sabi natin, dahan-dahan lang, pat mga makatanggap at makatanggap tayo ng diploma. Kaya, wag na wag po tayong susuko, no? Ayan, eh, congratulations sa iyo, Ma'am Analiza. Ayan, ito po ay off-call regulated. And then, meron din tayo ng ano, izo-zoom in natin para sa mga, ayan, eh, takpan na lang natin ang aking. Ayan, ito po yung sa inyo, Ma'am Analiza. Congratulations po. Tsaka sa mga nanonood dyan, congratulations. Finally, andito na yung diploma. Meron din tayo yung inyong transcript, no? um, ano ba dito, basahin natin yung unit title nila. Health and Social Care in Context, 15 credits. Communication Skills for Health and Social Care, 15 credits. People and Organization, 15 credits. And Employability Skills, 15 credits as well. Okay, ito po yung inyong um, transcript. Alright. Hindi naman magpapahuli si Ma'am Florence Vista. Congratulations po Ma'am Florence Vista. Ma'am, totoo po, pati pamasahirap po ako kasi nasa desierto ako ng Kuwait and KD every week. Pero okay na rin, satisfied. Ayan, take it from Ma'am Ems. Kasi nga, um, ari ko. <laughs> Iba yung ano daw po, iba yung pakaramdam na yung, as in, pinaghirapan mo talaga. Ayan, sabi nga ni ma'am, once, once a week kasi yung klase. So, yung kanila kasi dati, hindi to online classes. So, kailangan talaga nilang pumunta dito. Kaya, so, mas doble yung effort talaga nila. Compared ngayon sa online, um, sa bahay ka na lang, hindi mo na kailangan lumabas. So, i-grab na po natin yung chance ng mga kababayan. Kasi, uh, magdadalawang isip ka pa ba, ba diba? Nakikita mo na ang resulta. So, all you have to do, uh, mag-set aside. Kasi, we do know may mga priorities naman tayo. No? Sabi nga nila, um, the only thing that will stop you from achieving your dreams is kayo mismo. Kung hindi ka magsis kung hindi mo siya sisimulan, wala kang matatapos. Okay? Let's try let's try kasi sa isang araw, mayroon ilang oras isang araw, mayroon tayong 24 hours. Isipin mo, for example, may work ka ng 8 hours. So, sige, lagi sabihin na lang natin 12. 12 yung, ano mo, 12 yung oras mo. So, nakaka 8 hours po ba tayo ng tulog sa isang araw? Ayan, tanungan natin kung nag 8 hours tayo ng tulog sa isang araw. Kung ilan yung oras natin sa social media, ilan yung oras natin sa yung bagay na alam natin na hindi na natin siya priority, okay? Ayan, sila ni Ma'am Ems, nakita ko yan sila. Um, nag-ano yun mga assignments nila, yung mga, yung makapal nila na paper na pina, yung pinapaprint, yung for submission nila, yung mga revisions nila. Hindi sila sumuko. So, at the end of the day, at the end of the day, ang magbibigay sa'yo ng diploma is yung sarili mo lang. Yan. Sabi nga nila, ito yung hindi talaga makukuha sa'yo. Hindi makukuha yung diploma. Tama? Tama ba yan? Okay. Yung diploma niyan is yun yung pinakaregalo mo sa sarili mo. And of course, since yung ating priority is to help our families, So, dahil dyan, kung mas maganda yung opportunity for us, mas maganda, mas ma, matutulungan din natin ating pamilya and of course, matutupad natin ang ating mga pangarap na naudlot kasi nga napunta tayo dito sa abroad. Okay? So, ayan, si Ma'am Florence Vista, congratulations. Sana mapanood ninyo yung itong live. Ma'am Jenny Balbuena, congratulations also. Ma'am Jenny Balbuena, congratulations. Hi, Miss Noor. Hi. Hi, everyone. At ilan lamang po sila sa ano, no? Ilan lamang po sila sa, ayan si Ma'am Jingle. Anito ang kanyang, ano, anito ang kanyang credits. Okay. So, ibabalik ko siya pag ganito. <laughs> Para hindi sila mahirapan pag naghanap sila ng kanilang mga ano, um, yung kanilang mga credits. Okay? Ma'am Analiza, congratulations. Congratulations po sa inyo. Ma'am Lolicel, congratulations. Waiting ako mabanggit name ko. Haha, or baka sa next batch. Baka on the way po yung sa inyo, ma'am Mariela. Ma'am sila, ma'am April pa po yung nandito, ma'am eh. Ma'am Emilita Acedo. Ma'am May Ann Taliedo. Ayan, ma'am Lolicel. Ito po, ito po yung mga batch po ngayon. Baka on the way pa po yung sa inyo, ma'am. Sa, ito po yung isang batch po ngayon na dumating. Okay, paunti-unti po nila nasisend po eh. So, okay? So, sa mga nabanggit, congratulations sa mga hindi pa. Ay, wait lang. May isa pa ata sa loob. Wait lang. Baka sa inyo po ito, ma'am. Ay, hindi. <laughs> Ang andito po na naiwan is si kay Ma'am Antoinette, Sim Antoinette Simbahon. Congratulations. ATHE Level 4, Diploma in Management and Health and Social Care. May attestation siya, oh country, country, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Ito po, ayan. So, sa mga nagtatanong kung legit po tayo, ayan. Ma'am Mariel, ayan. <laughs> si Ma'am Mariel. Wala pa po ma'am, baka sa second batch po, sa susunod na batch. Ito po, ayan yung ating authentication. So, congratulations po sa inyong lahat. Buti chinek ko. Meron pa pala kay Ma'am Antoinette Simbahon. Okay? Balik na natin. Dahan-dahan natin kasi pinahirapan nila to eh. Ayan. Congratulations po sa inyo. So, pa, paano ba? Pa, paano ba magpa-enroll? Pa, paano ba magkaroon ng diploma? Okay, wait lang. Anahin muna natin to. Ibalik muna natin to para safe tayo. <laughs> Kasi, mahirap na. Galing pa to ng UK. Ma'am, may authentication po ba sa akin? Ma'am Anne lang. Napasok ko na ba yung sa'yo? Meron ata eh. Check natin. Meron, meron. Ayan, si Ma'am Ann. Ito sa inyo, Ma'am, no? Ma'am May Ann Taliedo. Meron po kayong authentication. Tara, meron. Congratulations. Meron po yung sa inyo. Okay? Meron po authentication po yung sa inyo, ma'am. Ayan. So, paano nga ba magpa-enroll? Okay, so paano magpainom? Unang-una, meron kasi tayong dalawang level ng caregiver. So yung mga dumating ngayon is yung level 4, ibig sabihin, high school graduate or college graduate or college level. You're most welcome, ma'am. Yan, yun yung kanila. Wait lang, fix ko. Okay, fix na. So, didiscussan natin kung paano ba magpa-enroll ng caregiver course dito sa ISSA. Kahit wala ka sa Kuwait or kung nandito man sa Kuwait, through online. Unang-una, mamaya magbibigay po kami ng reservation link po dito sa ating live. Siyempre, para congratulate and i-mention yung mga nandito sa ating um, sa DHL natin nakakarating lang ngayon. Okay? So, may reservation link tayo or pwede kayo mag-message ka agad sa ating uh, page dito sa Facebook kasi may mga student consultant na mag-a-assist po sa inyo. Ayan, i-reserve nyo na lang yung, uh, i-reserve nyo lang po yung inyong slot paki-indicate um, uh, ang inyong full name, full name po, inyong WhatsApp number yung gumagana. Ayan yung WhatsApp number na gumagana na pwede namin i-ano, pwede nating tawagan kaagad. Okay? And paki-indicate din kung ano yung ano natin, educational attainment. Kasi para ma-assist kayo ng student consultant namin for level 3 or level 4. Ayan, so pagka level 3, yun yung ating 60 credits. Level 4 naman po yung ito yung 120. Okay? Level 4 naman. Ayan. So, ma'am, ano po yung requirements? So, ang requirements natin dito ay, ang, ang initial requirements natin ay one valid ID and two by two picture. So, wag niyo muna alalahan yun yung mga ano, transcript of records or yung diploma ninyo. Yun niyo muna alalahanin. Kasi pwede naman po siyang to follow. Since we do understand, at this time, sobrang hirap magkalap ng um, requirements sa Pilipinas. Sobrang hirap po. Kaya, um, passport lang, kahit passport lang. Pwede, pwede na po natin siyang ano, pwede, pwede na po tayong mag-submit ng ating enrollment. Okay? So, maglaan lang po tayo kahit 35KD. Ayan, 35KD makapagsimula na po tayo ng ating pag-aaral. Hello, Binilda. Ma'am Rita, hello. Angela, Angelo, Ibrahim Valera. Magandang araw. So, sa mga kaka-join lang, Um, kay, kanina nag-open tayo ng mga diploma, nakakarating lang galing sa UK. Ito po yung diploma ng mga ah, student natin sa caregiver course na nagpa-enroll online at nagpa-enroll din ng actual. <laughs> okay, so sana sa lahat ng nanonood ngayon, isa po kayo sa susunod na babasahin ko dito sa ISSA na congratulations, na-enroll na kayo and meron na kayong application. Mami Ann, Mami Ann, Ma'am uh, Ma'am Ann, Ma'am Ems, Congratulations sa inyo ha. Ayan, sa lahat din. Si Ma'am April. Ma'am April. Ayan, ilang taon po pwede mag-aral ng caregiver. Okay. Meron tayong age limit. 18 years old to um, 50 years old para sa ating caregiver. Kasi 50 years old. Pero nag-accept naman kami hanggang 54 or 52 pero pagka ganun, is yung hindi na for employment yung purposes. Yung parang gusto na lang magkaroon ng diploma. So, yun po. Pero at least po 18 years old para makapagpa-enroll tayo para sa course ito. Mag 39. Ah, pwede po, Ma'am Rita. Ma'am Rita, i-message nyo po tong page na to kaagad para po uh, may mag-assist po sa inyo. Ma'am Rita, saan country po kayo? Kuwait or... Kasi open to sa lahat ha. Ah. May, may mga students kami sa Lebanon. May mga students kami sa Saudi, sa Japan. May students tayo sa Hong Kong. So may mga students tayo saan. Sino pa? May mga questions pa po kayo. So, mga kaka-join lang, kakatapos lang po namin mag-open ito. Okay. So, means, uh, ang, ang duration ng course na to, since ito po ay diploma, ayan yung diploma, ni-differentiate ko na lang po muna yung certificate and diploma kasi medyo marami nagtatanong, ma'am, um, gusto ko tat sa tatlong buwan lang, apat na buwan lang. Ang diploma po, usually siya ay 9 months, ganun po, okay? So, for this, it, ang ating um, level 4, ay 18 months po siya diploma. Level 4 po yun. Ito po. Ang uh, sa level 3 naman, which is yun yung para sa mga hindi natapos ng high school, 9 months lang po siya. Kung Kuwait tayo, okay, ang, ang, ang way na pag, ayun, palubat na pala ako. Ang way ng pag-aaral, <laughs> ang way ng pagpapa-enroll, sorry, pagpapa-enroll pag taga-Kuwait po tayo. Una, pwede po tayong pumunta dito sa SSA Kuwait City, Malia Panasonic Tower, 8th floor, or sa Mahabula branch po namin. Or di po kaya, or di po kaya, mag, um, magpa-cash pick up tayo. Yung driver namin yung pupunta po sa inyo para makuha ang inyong payment. And then yung requirements, pwede naman po through WhatsApp. Okay, pangatlo is pwede tayo magpa-enroll ng payment link. Hirap po kasi lumabas. Kung ang enrollment po ay online lang. Kung ang inyo naman pong ano, ang inyo naman pong concern is yung sa pag sa day off natin, Huwag kayong mag-alala kasi ang klase is through online. Hi, Ma'am Ems! Mabalik, balik si Ma'am Ems. Hello! So, online lang po yung pag-aaral. So, pagka nagpapaalam po kayo sa mga employer nyo, explain nyo online yung pag-aaral and lalabas na lang kami pagka may BLS na. So, again, congratulations! Congratulations! So, sobrang proud ako sa inyo. Nakita ko yung mga struggles ninyo nung nag-aaral kayo dito na maaga kayo, mga Dati naka-jacket pa yung malamig. Ano, punta dito tapos tamang kape lang muna tapos nakikita ko kayo sa cafeteria. Yung nag-assignment kayo, tapos nagpapaprint, kaling ka ng trabaho, nagra-rush. Parang, alam mo, sobrang sarap sa sarap sa pakiramdam na nakikita mo yung mga kababayan mo na hindi sumusuko. And then, since nakita nila yung opportunity na mag-aral, pinagpatuloy nila. So, since kahit kahit ngayon online na lang yung pag-aaral, pinagpapatuloy pa rin nila. So, ngayon, ito na yung kanilang, um, ito na yung pinagtrabahuan nila ng ilang buwan. And sabihin natin, ilang buwan, iba umabot ng, ng taon. So, congratulations po sa inyo. Finally, makukuha na po ninyo ang inyong diploma um, authentication sa ating Apostle Services and from UK. Congratulations once again. Um, proud na proud po kami sa inyo in behalf of ICSA. Also, I would like to thank all of you for trusting us. Okay? Sa pag, sana makasama sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Okay? So, tawag lang po kayo sa plus 965-9930-2850 o plus 965 9092163. Kung may mga katanungan kayo, message lang kayo sa page. Meron po dyang um, message button. Okay? Ako po ulit si Miss Giselle na nagsasabing, ISSA, your partner in success. Maraming maraming salamat and congratulations! Congratulations po sa inyong lahat. See you. Bye-bye po. Sana po ay sa susunod, pagbukas ko po nito ay pangalan na po ninyo ang basahin ko at i-congratulate ko kayo. Bye-bye! Thank you for watching!